Hoy tenemos con nosotros a Carmen Vaquero. Carmen Vaquero es eh, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valladolid. Es una, vieja joven amiga. Eh, desde hace ya muchos años ha participado ya en varias ocasiones en estos cursos. Así que, bueno, los que no tenéis la suerte de repetir todos los años como yo, que llevo 17 años haciendo el curso y todavía no mando al diploma, eh, pues tendréis hoy la oportunidad de escucharle a ella eh, va a hablar sobre, un tema que, plantea muchos problemas en el ámbito jurídico. Eh, a veces cuando hablamos desde el punto de vista del derecho parece que hablamos de, de normas más que de personas, pero evidentemente detrás de las, personas está el, derecho y que plantea problemas no solo de derecho interno, sino también de derecho internacional, eh, como es la, paternidad de las parejas de mismo sexo a través de la maternidad subrogada y yo voy a hablar de personas vulnerables hoy, que voy a hablar de niños y de padres que quieren tener niños y no pueden hacerlo si no es a través de una técnica que lo es de reproducción asistida, la gestación por sustitución y que está prohibida en nuestro país y tienen que irse afuera para tener a sus propios hijos que después, como vamos a ver, no se reconocen como hijos de, estas personas en, en España. La de la maternidad subrogada, que supuesto en el que una mujer, la gestante, renuncia con carácter previo después del parto a su propia maternidad, a la maternidad de sus propios hijos, en beneficio de una tercera o de unas terceras personas que se conocen como los comitentes. El problema que aquí les quiero explicar, eh, la gestación por sustitución la demandan dos varones, que biológicamente no pueden tener niños y entonces con gametos de al menos uno de ellos se fecundan óvulos de la mujer gestante o de otra mujer que se implantan en el útero de la gestante para que tenga esos niños. La diversidad médica eh, también se corresponde con una diversidad normativa, porque eh, la forma de abordar este problema jurídicamente en los sistemas de derecho comparado es eh, muy diferente, es muy diversa. En España, como vamos a ver, se prohíbe expresamente, también se prohíbe en Francia, en Italia, en Alemania, pero hay otros países que eh, permiten este tipo de práctica sobre la base de distintas consideraciones. Por ejemplo, en algunos ordenamientos se admite siempre que haya una razón de carácter altruista para eh, favorecer a aquellas madres que tienen un problema de fertilidad. Y en estos ordenamientos eh, lo que se hace es centrar la atención en el contrato de gestación por sustitución. Eh, ¿Cómo? Pues eh, garantizando que este contrato se otorga ante una autoridad judicial o administrativa que eh, verifica que efectivamente se conceden todos los consentimientos libres, informados, etcétera, etcétera, para después poder ceder ese niño.